ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೂಟು ಝೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ ಗೋಲು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲು ಬಿಡಬೇಡ ಒಳ್ಳು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೈಕು ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈಕು ಕಟ್ಬೇಕು ಇಶ್ಯೂ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವೀಕ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫೈಟು ಆನ್ಲೈನು ಗೇಮು ಮಟನ್ ಪಾಪಿ ಶೇಮು వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ గుమ్తవునే ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೀಟು ಹಿಡಿಬೇಕು ಫೀಟು ಇದ್ರು ಪವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕವರು ನಾನೇ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ರೆಸ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಲ್ ಬೇಡ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಡ ದೇವುಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರಾಜ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಳೆಕ ಬೀಜ ಬಾಸ್ಗೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ಟು